今天我要为你们做的东西是什么呢？如果你们想要看新加坡 Seven Eleven 的开箱文的话，请继续看下去哦。我去哪一间 Seven Eleven 呢？我是去嗯那个 Bugis Bugis，因为我去阿丘甜品，然后那那同一排有 Seven Eleven，然后我就想说要做 Seven Eleven 开箱，所以然后我就我就去买了。好，这个就是在新加坡买的 Seven Eleven 的食物。 好，我们来看是啊，新加坡的 Seven Eleven 有什么？我就买了几样然后试看。呃，一进去看到是这个 Seven Eleven Select，嗯，就是很多这本子，我也不知道好吃不好吃啊，Cookies，嗯，巧克力，然后是 b u t r a m 嗯，普通咯，呃，有鸡蛋，有小麦、大豆这样类似的些。然后我来看一下那好吃吗？给你看看一下。啊，好彩里面有分装，不然就一大包要吃到晚。 这样子。我现在新加坡的呃，安加涛的 hotel 里面，然后非常小店，非常小店，可是非常方便。这是 Smith Street，下来就是呃食物的摊子。然后等一下我们要去吸阿园，哦，它里面的这样，就很普通的饼干，然后夹心饼干中间有巧克力，嗯，巧克力味，嗯，和饼干的味，可是是蛮有诚意的，因为它中间就是一个厚厚的巧，一整片像巧克力巴这样子。 叫 cookies，它应该叫巧克力外面半 cookies，它的重点应该是巧克力，不是 cookies。那 cookies 好小好小，好少好少，好酷！妈妈，好酷！嗯哼，接下来呢？哦，妈在旁边，妹妹也盖海绵，那我已经警告他们不可以讲话。看，看，接下来呢？第二样，这个好可爱，就是这个。 之前我来新加坡，我一定会去达加西玛亚罗斯亚买的面包。这个车，这个什么叫什么？嗯，是是年轮店的年轮蛋糕。然后我买的是 milk milk 味味道，然后是，然后它有 strawberry，有 banana，然后有还蛮多种口味，巧克力啊这些。然后可是我就选了 milk。 <laughs> 真不错吃，我试试看。没有很清，没有很清楚的口感的味道，也没有 milk 的味道，它就面包啊。 啊，就嗯，比较扎实的面包，嗯，面包，然后，嗯，没有太好吃，可是也没有不是不好吃，就口味很适中。可是我觉得它标榜着没有的话，我觉得有点，嗯，小失望，因为它一点都不没啊。嗯，OK，不错，好，嗯，我妈就专专门在那边等待我的食物，等我讲完之后，她吃。啊，我妈讲的像给给那个鸡蛋糕，对，嗯，可是它是比较扎实的鸡蛋糕，鸡蛋糕比较松嘛，这个比较紧嘛。 真的没有没有味，是不是？没有没有这个牛奶，没有。接下来我要试的新的东西是这个泰老板，是是泰国老板，泰国老板的这个什么啊肉肉肉 set 肉饭，它是叫做是什么呢？就是我看是好像 potato potato，然后外面有鸡味的啊。这个泰老板大家都应该很熟悉，就是就是专做紫菜的一个工厂，泰国工厂，然后。 啊，我的买的是一个 orange orange 的哦，看到吗？orange 这个是虾味，虾味，然后这个是 hot hot chili chili 的那个鱿鱼，来，我们来试看长相是这样。好奇力，我本身是不大能够吃辣的东西啦，所以我也不知道这个东西好吃不好吃，然后我们试看。微辣，那个辣是可以接受的。OK，我们先讲它，as usual。 它只菜好吃，可是嗯，它里面的胡萝卜呢，嗯，就是我们，就是我们会有的胡萝卜，就是嗯嗯八十年代的那种胡萝卜，就是很很很很很普通很普通，OK，啊我妈讲很普通，可是我这好吃，我这是好吃，断腿就是可以，如果看戏的话，其实是可以啃掉一条，然后这个辣味是可以接受的，就是如果你想要比较开胃一点。 这辣味不是说哇很呛很呛很辣很辣，就连我都能够吃了。然后我觉得这个还不错，蛮大锤一下零食。然后现在我来试试看是加的，然后我再跟你们讲我比较喜欢哪一个口味。嗯，这个好像现在是卖三条两块多乐吧，六多乐。你别吃，你一个吃吃吃吃吃！好，接下来一样，它的样子也是一样样子，可是它是不辣的。这个是虾虾虾子，辣的比较好吃。 虾饼，虾饼味，包紫菜，嗯，不冲突。可是我比较喜欢吃那个辣的，真的是比较开胃。嗯，奥特曼我很好，不撞不惹我。比较小孩子吃的，那边比较大的，那个比较甜一点点。嗯，还好，辣的比较好吃。最后一个，最后一个，最后一个，最后一个是 Adeline 看到放在烤的，然后 Adeline 讲怎么来的，然后我看到，然后我们大家都觉得很恶心。 可是为了要拍这个片，所以我买了它，希望它不会真的太夸张。噔噔，卤蛋，egg 卤蛋，翻过来给你们看，它真的是一粒蛋。然后，呃，ND a y 看到的时候，ND a y 就讲说是不是 Jelly 来的，是不是 Jelly egg？这样打开，嗯，它就是一个 e g g s h a p l 啊，I don't know，我不知道是不是真的 egg 啦。如果好吃的话，我们下次可以买一个带回家吃。OK，打开了呃，我就怕它掉下来，我就用个 plastic 装住。嗯，有点烧痕，有点肿形的哎。 味道就是手 u c e 的味道，嗯，它就是卤蛋，好有卤蛋啊，就卤蛋，可是没有鸡味，就是像我们煮那个跟那个鸡一起卤的那个蛋的味道，它就是因为蛋，可是它是属于比较咸一点点，因为有酱油嘛，腌制酱油，然后，可是是没有什么风味的，就是嗯，酱油蛋。 不会这样称它，酱油蛋就卤蛋，啊，不难吃，真的可以随时吃。而且如果你超级想吃蛋，这个其实真的是可以。但是饮食我觉得真的不要吃太多，味道就是蛋蛋的味道，可是不是那种很香，因为你知道一定是包装的东西嘛。那好，今天的试吃到此为止，新加坡 seven eleven 试吃已经吃完了，然后他们已经在旁边已经叽叽咕咕吃完了，已经把我的食物吃完了。 <laughs> 我要给我妈试，然后问她好吃吗？他们不要吃，他们嫌弃这里很烂哎，他们没有试就不知道东西好不好吃嘛，对不对？看起来很恶心，可不代表不好吃啊。谢谢大家收看这个礼拜的 She is ever。自自自己做音响。如果你还没有 subscribe 我，请 subscribe 我这样子的话，每个礼拜拍呃拍的影片你们都可以看到。然后如果你们想要看我的。 词穷。他就怕他上上上 YouTube，反正可是我在扫，先这样扫，他他也没有多少个人看得到他。哈哈哈哈哈哈！哈哈。妈妈哈哈。那天不是，我就在拍那个啊 Starbucks 那个，他就看了我的 video，他就讲，哎呦，这个你面有盐，他很夸张讲，哇，很好吃哎！拜托，我是真实的演员，好不好？好吃就好吃，不好吃就不好吃，我不会这样浮夸的。